हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पर एक एंट्री हमने पास कर रखी है सेल्स में और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैट भी लगाया है इस पे अब इस एंट्री को हमने ओपन किया एक शॉर्टकट की होती है कंप्यूटर में हमारे टैली के लिए वो होती है कंट्रोल ओ तो आप कंट्रोल प्रेस कीजिए और उसके साथ ओ बटन प्रेस कीजिए जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये दो दो चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी एक तो टैक्स का एनालिसिस अब यहाँ पर वैट लगा रखा है आपने जीएसटी लगाया होगा तो जीएसटी दिखेगा और अगर आपको स्टॉक क्वेरी में जाना है तो ऑल्ट के साथ एस प्रेस कर सकते हैं या यहाँ जाकर के एंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरी डिटेल दिखाई पड़ेगी परचेज की और सेल्स की यहाँ पर परचेज की डिटेल देखनी है तो देखिए ये डिटेल दिखाई पड़ रही है कि परचेज में कौन कौन सी एंट्री पास हुई है ठीक है अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ पी प्रेस कर देंगे तो ये प्रिंट भी हो जाएगा या यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप देख पाएंगे कि ये प्रिंट भी हो जाएगा ठीक है एंटर प्रेस करता हूँ इसका प्रिव्यू दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से ये प्रिंट होकर आपके सामने आ जाएगा देखिए ये डिटेल प्रिंट हो रही है ना तो यहां से आप कर सकते हैं इसको अब दिखाता हूं परचेस परचेस का तो हो गया अब सेल्स का दिखाता हूं अब यहां पर ये देखिए ये अलग अलग सेल हुई है तो ये पहला वाला सेल जो 66 एनओएस नंबर्स लिया गया उसको मैं ले लेता हूं और इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं तो यहां पर सेल लिखा हुआ आ रहा है और अब यहां से हमको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ पी ठीक है ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए या यहां पर क्लिक कर दीजिए बात तो एक ही है एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ से आई बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये भी आपको दिखेगा ठीक है तो ये सेल की डिटेल है और वहां पर क्या दिख रही थी परचेज की डिटेल दिख रही थी ठीक है ये देखिए ये सेल की डिटेल है यहाँ पर ये डेटर पार्टी है ठीक है और ये क्रेडिटर पार्टी का नाम है बायर कौन है डेटर पार्टी ही बायर होती है जैसा कि आप जानते हैं और टैक्स की पूरी डिटेल नजर आ रही है ठीक है तो एक और शॉर्टकट की होती है जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली पर भी जाने के पहले यहाँ पर कंट्रोल ओ जब हम प्रेस करते हैं यहाँ पर देखिए प्रेस करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पर ये कंट्रोल ओ प्रेस किया वैट की डिटेल आपको देखनी है तो यहाँ पर ये वैट की डिटेल नजर आ रही है ठीक है